Вийшов погодувати собаку та отримав осколкове поранення від ворожої ракети, що влучила в сусідній будинок. 15 жовтня минулого року Аслідін Шамсудінов майже не пам'ятає. Тоді чоловік разом із дружиною мешкав в Оріхові Запорізької області в шести кілометрах від лінії фронту. Пам'ятаю, що взяв у глуханус 20 лет взяв зубами пірашки. Ну, це я точно пам'ятаю. І цей момент прилетіло. І прилетіло, це, мабуть. А потім глаза открываю, как будто вообще ног нет. Глаза открываю, он, собака на правую ногу у меня, в зубах это, пирожки и слезы. Я вообще сознание потерял. Коли чоловік знову прийшов до тями, почав кричати від болю. Розповідає, на допомогу прибігли військові медики, які були неподалік. Надали йому домедичну допомогу, потім ушпиталили. Операция спину, осколки и правую ногу. Операцию делали. А Слідін зізнається, якщо б не поранення, не поїхав би з рідного міста. Мы с Жинки были еще 200 соседей, по-моему, да? А квартал пошли, я сам кормиться живой. Каждый день с работы пришел и каждый божий день. Кто дал ключи от калитки, а кто текали, ну, бежали, так через забор я прыгал, что каждый же надо. Дружина Слідіна Оксана розповідає, востаннє була у рідному місті восени, аби перевезти зимові речі до Запоріжжя. Тоді з донькою потрапили під обстріл. Пакети попакували, там кое-що з одежі, кое-що із кухонної утворі, бо одна тарілка, звініть, теж. Е, перевезли тільки, перевезли, тільки занесли на почту і почало стріляти якраз біля почти. Потолки сипляться, на тебе там ті пластини. ну, лежать. І оце вони почали падати. Здання двихтить, воно прямо в угол здання практично попало там в крильцо. Е, ми в коридорі поховали з дівчатами ну, на почті. Дитина плакала, в неї була істерика, вона кричить, поїхали, поїхали бігом додому, кажу, давай обстріл закінчиться, треба ще ж до маршрутки добігти. І ми ото попакували віші, відправили посилками і до маршрутки галопом летіли. Найближчим часом Оксана знову планує поїхати до Оріхова, аби забрати літні речі. Сестра казала, що стіни стоять, по крайній мірі, так як було. Там каже, одне вікно відпало, там ну, забивали трошки. Я їздила, то ночувала там три дні, читай на вулиці, просила там знайомих, вони прийшли, допомогли мені забити хоча б вікна ДВП, на кришу пленку трохи кинули, щоб побило добре. Єдине, що зараз турбує здоров'я чоловіка, каже Оксана Черевко. В одній з лікарень Запоріжжя Аслідін судінов перебуває вже 5 місяців. Нині потребує реабілітації, бо не може самостійно пересуватись. Воно платне, нам це просто не по карману. У нас єдиний істочник доходу це моя зарплата і 2 тисячі ВПО. Люди допомагають, підтримують ось і мам приїжджав. До нас, Є б не ця допомога, ми вже просто надіжда є будемо встановлюватися, всі сили будемо для цього прилажувати. Крина Галунова, Артем Гарасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.